Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kemarin kita sudah membahas bisnis digital marketing Kali ini saya akan sharing menge tentang mengenal istilah yang sering dijumpai di bisnis online jadi teman-teman mungkin ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak asing lagi yang apalagi yang bermain di bisnis online atau di dunia di digital marketing. Jadi, apa aja istilahnya? Akan kita kupas di sini. ya pertama marketplace marketplace itu lapak jual beli produk jadi marketplace itu banyak jenisnya ya kalau yang terkenal itu yang punya Jack Ma Alibaba di Cina kalau di Indonesia kita sudah nggak asing lagi mendengar Shopee Tokopedia Lazada dan lain-lain jadi marketplace ini adalah tempat sesuai dengan namanya marketplace tempat pasar yaitu pusat para penjual memasarkan produk-produknya selanjutnya itu ada istilah marketing jadi harus dibedakan sebenarnya marketing itu adalah artinya pemasaran sering kita jumpai ada istilah marketing dan sales. Jadi sales itu adalah penjualan, uh, jadi sementara marketing adalah pemasaran. Jadi tindakannya, kegiatannya berbeda dan tujuannya pun berbeda. Marketing adalah uh, tujuannya untuk memasarkan suatu produk, sedangkan sales yaitu menjual produk yang dicirikan dengan closing. Oke, selanjutnya adalah profit atau keuntungan. Jadi profit ini adalah keuntungan bersih yang diterima oleh penjual dari hasil jual beli produknya. Jadi ada lagi istilah margin ya. Ini harus dibedakan lagi. Kalau margin itu selisih antara harga jual dengan harga beli tapi belum termasuk profit itu yang harus kita bedakan oke selanjutnya ini ada singkatan ya bukti TF artinya screenshot ataupun foto bukti transfer jadi kalau di dunia online pembayarannya 90% melalui transfer baik itu transfer bank atau kartu kredit maupun debit atau yang lainnya jadi TF, TF itu singkatannya adalah transferan jadi kalau misalnya admin toko online-nya ingin meminta bukti TF nya kirimin dong berarti artinya kita harus memfoto bukti transfer kita bukti uang yang telah kita transfer ke nomor rekening yang telah disiapkan atau kita bisa screenshot juga lalu ini ada testimoni mungkin testimoni udah biasa ya yaitu mau offline mau online yaitu penilaian terhadap sebuah produk biasanya kalau testimoni itu yang ditampilkan oleh penjual testimoni pembeli yang sudah beli produknya itu eh, komentar-komentar uh, positif dan ini ada yang disetting dan ada murni dari pembeli dari produk tersebut review review adalah penjelasan terhadap sebuah produk jadi bedakan antara testimoni dengan review testimoni adalah penilaian artinya Produk itu telah dibeli pembeli dan dia memberikan komentar atau penilaian terhadap produk, produk tersebut. Sedangkan review biasanya ini digunakan penjual meminta jasa atau bantuan dari pihak ketiga untuk mempresentasikan atau menjelaskan terhadap sebuah produk. Jadi biasanya ya kalau istilahnya endorses ada yang menggunakan endorser untuk memperkuat kepercayaan calon pembeli terhadap produk tersebut oke okay, jadi namanya kita dunia online pasti berhubungan sama web website kita ingat kembali website itu adalah toko online yang buka 24 jam dan bisa diakses seluruh negara jadi web itu itu ada istilah di dalamnya yaitu domain yaitu alamat sebuah website. Jadi yang kita tahu selama ini adalah ya, www titik nama websitenya .com ya komersial .id biasanya Indonesia atau singkatan-singkatan yang lain. Sedangkan hosting tempat penyimpanan file sebuah website ini ada eh, sales page sales page adalah halaman penjelasan sebuah penjelasan sebuah produk pada umumnya sales page itu hanya satu lembar ibaratnya jadi sales page dari artinya halaman penjualan di situ ada penjelasan produk ada USB produk ada call to actionnya dan ada testimoninya jadi satu halaman yang berisi banyak penjelasan dari sebuah produk yaitu mewakili presentasi dari penjual oke okay, next ini ada spam spam adalah aktivitas yang tidak wajar yang berlebihan jadi spam ini biasanya digunakan orang-orang yang tidak ingin menggunakan advertising yang disediakan oleh Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Jadi bisa yang spam, bisa di WhatsApp, di grup WhatsApp, FD, grup FD, dan segala macam. Dan nah, kalau grup eh, di Facebook, ini jadi perhatian khusus bagi pihak Facebook, bagi calon-calon penjual yang nakal, yang sering nge-spam. Biasanya kena ban, atau diblokir ya jadi spam itu sering mengirimkan informasi-informasi yang berkali-kali yang bisa mengganggu pengguna sosial media lainnya boncos jadi boncos ini sudah tidak asing lagi bagi pemain atau pengguna advertising baik itu ads maupun ig ads. Jadi uang itu biasanya dialami adalah uang hilang percuma. Kenapa? Karena targetingnya tidak tepat. Atau copywritingnya kurang menarik, produk yang di dijual tidak sesuai dengan kebutuhan targetingnya. Jadi hasilnya adalah uang hilang percuma. Dan ini adalah salah satu risiko yang dialami oleh toko online ya rebranding nah, jadi ini kita lebih menjurus ke digital marketing yaitu yang menjual produk-produk digital kita akan menjumpai istilah rebranding yaitu mengemas ulang produk dengan bara dengan nama baru desain baru jadi kita bisa beli produk nanti kita istilah, eh, uh, jelaskan masalah lisensi ada PLR, MRR sini kita istilahkan dulu rebranding jadi PLR itu bisa kita jual kembali dengan syarat kita salah satunya adalah kita harus rebranding kita harus kemas ulang nih covernya kita ganti minimal namanya dan nama produk itu sendiri misalnya ada suatu produk digital jago WA marketing kita bisa ganti ahli marketing atau segala macam yang penting harus kita ganti tapi lisensinya ada lisensi PLR nah tadi kita cerita tentang lisensi di sini ada lisensi artinya aturan yang ada dalam sebuah produk jadi biasanya seseorang yang menciptakan suatu produk dia akan memberi aturan terhadap produk yang dihasilkannya. Apakah dia berhak memberi lisensi itu bisa dijual kembali, bisa dibagikan gratis, atau tidak boleh dibagikan. Ya, ini tadi sudah kita singgung lisensi PLR. Jadi PLR itu singkatan Private Label Rights atau artinya izin untuk menjual ulang dengan lisensi personal. Artinya, yang membuat produk digital tersebut boleh atau mengizinkan orang lain untuk menjual ulang dengan lisensi personal. Selanjutnya, ada lagi istilah lisensi MRR. Singkatannya adalah Master Resale Rights, yaitu izin untuk menjual ulang dengan lisensi PLR kembali ke atas, lisensi personal. Ya, lisensi personal itu ada lagi istilah lain izin untuk dipakai sendiri jadi ada produk-produk digital dia cuman memberi lisensi personal artinya kalau pembeli membeli produk tersebut ya cuma dia sendiri yang boleh atau diizinkan untuk memakainya artinya pembeli tidak boleh menjual kembali pembeli tidak boleh membagikannya dia hanya boleh memakai untuk dirinya sendiri ya lalu ada istilah lagi white life white label izin untuk menjual ulang dengan lisensi apapun jadi kalau misalnya ada suatu produk digital yang berani mengasih white label ya kita nggak perlu risau lagi kita bebas untuk menjual ulang oke okay. Biasanya produk digital itu diberikan dalam bentuk file atau uh, uh, dalam bentuk link dan di dalam link itu ada dalam bentuk zip. Jadi sebagian ada yang korup informasinya. Jadi korup itu artinya filenya sebagian rusak, semuanya rusak. Terus ada istilah kompres. Jadi kompres ini karena kita menggunakan jaringan internet pembagian produknya jadi produk itu harus dikompres ke dalam folder zip atau rar jadi penjual mengemasnya dalam bentuk zip lalu dimasukkan ke link lalu diberikan ke penju pembeli produk tersebut produk tersebut akan membuka link tersebut lalu mengekstrak mengeluarkan uh, yang artinya mengeluarkan file dari dalam folder zip atau rar baru bisa dinikmati pembeli ya kenapa seperti itu ya karena kita menggunakan internet di kapasitas kecepatan internet itu berbeda-beda jadi dalam bentuk rar dalam bentuk link ini mempermudah antara si penjual dengan si pembeli produk digital tersebut oke itu aja dulu penjelasan kali ini uh, file PDF ini akan saya berikan kepada teman-teman yang bersedia atau mau mengirimkan alamat emailnya di kolom komentar. Jadi silahkan setelah menonton video ini beri tanda like. Kalau bisa belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Lalu tinggalkan alamat emailnya di kolom komentar saya akan kirimkan melalui email file PDF-nya dari penjelasan video ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi